Хорошо, что у нас год этот начинается с данного мероприятия. Э, откровенно говоря, нам надо актуализировать повестку дня союзного государства э, и начать с того, что подвести итоги пройденного пути, наметить э, планы на будущее. Для этого надо высшие органы нашего союзного государства – Э, в очном формате уже собрать и провести соответствующее заседание. Естественно, главными вопросами, вы правильно предлагаете, всегда должны быть программы наших совместных действий, союзного государства, экономические, научные, гуманитарные и прочие программы, которые мы финансируем. Сокращать ни в коем случае нельзя, а надо только увеличивать финансирование, положив в основу основные принципы сейчас наиболее актуальные – Э, и направление нашей работы в экономике, импортозамещения и так далее. Но то, что нужно сейчас нашим государствам и Беларуси, и России в том числе. Вы вносите ряд предложений, я познакомился с ними. Мне абсолютно приемлемо и нравится э, предложение по дебюрократизации деятельности э, и постоянного комитета, ну, прежде всего, вы же чиновники, поэтому прежде всего, и чтобы от вас, от э, посткома шли основные посылы и импульсы к тому, чтобы вообще дебюрократизировать э, систему, связанную с работой органов э, союзного государства. Следующий вопрос. Когда-то мы обсуждали вопрос создания совместного медиахолдинга. Ну, я понимаю, пресс-секретари Беларуси и России – Э, от этой работы почему-то отошли, оставил ее на рассмотрение то ли вам в одиночку, хотя в одиночку такие вопросы не делаются. Я еще раз напоминаю, наше общее решение э, президента России и Беларуси Э, создать хороший, добротный, мощный. Современный. Да, современный, обязательно современный. В противном случае будем тратить деньги, а толку не будет. Я не сторонник пристегивать к чему-то, передавать кому-то. Нам надо самостоятельный, соответствующий э, духу времени абсолютно, холдинг. Абсолютно. Вы видите, что время этого требует. Кому мы тут сегодня пристегнемся? Кому Беларусь и Россия могут пристегнуться? Наша судьба – идти вдвоем, и чтобы к нам кто-то пристегивался. Поэтому я думаю, что этот медиахолдинг в этом году, желательно в первой половине года, должен заработать. Знаем ваши некоторые такие предложения, а они в Беларуси абсолютно нормально воспринимаются. Единственное, Сергей Федорович, комплекс этот медиахолдинг должен быть самостоятельным, независимым, если мы хотим э, создать что-то серьезное и выполнить до конца 28 программ, которые мы определили в свое время. Это э, движение должно быть продолжено. Ответом на те вызовы, в том числе и на санкционное давление, является э, совместная практика по формированию программы импортозамещения, по формированию новых производственных цепочек по ответу на вызовы нового технологического уклада. Мы хотим, чтобы программы союзного государства в этом году должно быть до конца года э, продолжиться и начать к реализации 8 таких программ, чтобы они работали на реальные сектора экономики. Я представил президенту предложение в повестку Высшего Государственного Совета. Они были принципиально поддержаны. Мы предлагаем и просим утвердить концепцию информационной безопасности как определенный ответ на изменение той обстановки в регионе Восточной Европы. И, конечно, мы просим поддержать те предложения, которые в том числе касаются бюджета союзного государства. И также мы сегодня предлагаем э, к утверждению новый формат реализации э, тех декретов и нормативных актов, которые регламентируют деятельность Беларуси и России в союзном формате. Конечно, мы поднимем вопрос об отмене роуминга. Должна работа это завершаться. Это было прямое поручение президентов. И мы также предложили президентам рассмотреть вопрос о символике союзного государства. Еще один важный документ, подписанный президентом на неделе – указ номер 3 о мерах по обеспечению своевременной выплаты заработной платы. Минтруда теперь имеет право выдавать нанимателям требования о ликвидации задолженности по выплате заработной платы без назначения проверки, но при условии подтверждения фактов нарушений. Такие факты могут устанавливаться после изучения необходимых документов. Кроме того, документ определяет порядок принудительного исполнения требования о погашении задолженности по выплате заработной платы. При этом защита интересов граждан будет осуществляться без вовлечения их в данный процесс. И еще один важный момент. Если нарушения по выплате зарплаты своевременно устранены, то в этом случае, согласно указу, предусмотрено освобождение от ответственности ответственности. Дорогие друзья, премии, которые ежегодно вручаем в эти зимние дни, дань исконным традициям, связывающим эпохи и поколения, дань духовной силы белорусов – мудрых, трудолюбивых, любящих родную землю и почитающих предков. Более четверти века назад мы чествовали первых лауреатов премии за духовное возрождение. Тогда мы даже подумать не могли, с какими вызовами столкнемся в борьбе за свою духовность, за свое историческое наследие и за свой уклад и не представляли, как актуально будет традиция награждать людей, посвятивших себя благородному делу сохранению наших духовных истоков. Но мы всегда знали, а сегодня особенно остро осознаем, что все созданные белорусским народом материальные и нематериальные ценности – это и есть те скрепы, на которых зарождалась и развивалась национальная государственность. Они в трудах первых просветителей белорусской земли, построенных нашими зодчими храмах, дворцах и музеях, в шедеврах музыки, живописи, поэзии и прозы, созданных нашими талантливыми соотечественниками. Они в подвигах народа-победителя, подарившего нам мир, независимость само право жить народа труженика, возродившего опаленную огнем войны родную землю. Мы видим их в православии, больше тысячи лет назад объединившим славян в древнее государство, научившим милосердию, миролюбию и любви к ближнему. Сегодня мы понимаем – что национальные культуры и традиции нельзя подогнать под единый стандарт, что мир прекрасен в своем разнообразии. И не просто понимаем, а подтверждаем истории своего государства, где больше сотни лет люди разных вероисповеданий и этнического происхождения живут в согласии, делая нас всех духовно богаче. А где согласие и уважение – там и мир. Мы также отдаем себе отчет в том, что наш пример – это реальный вызов проекту глобальной унификации под ультрамодные ценности и так называемые тренды, навязанные всему миру. Понимаем, что за этой культурной экспансией, как ее еще называют мягкой, следуют совсем не мягкие, я бы даже сказал, весьма жесткие для независимых государств последствия. Потеря государственности и суверенитета, потеря себя как народа. Поэтому следует помнить, что от того, как мы бережем чистоту родного языка, какие праздники и символы впускаем в свой дом, зависит будущее наших детей. Если хотим, чтобы они жили на своей земле свободно и независимо, как мы – то должны в первую очередь научить отличать родные традиции от чужеродных. Поэтому ежегодная церемония награждения лауреатов премий года прежде всего – это знак признания всех, кто трудится на гуманитарной и культурной ниве, кто сохраняет наши духовные истоки. Без преувеличения в вопросах обеспечения национальной безопасности Беларуси ваша роль также является ведущей. Поважаныя лаўрэаты прэміі за духоўнае адражэнне, спецыяльнай прэміі дзеячам культуры і мастацтва, а таксама прэміі беларускі спартыўны алімп. Ваши творчыя дасягненні это жыватворная крыніца, якая напаўняе скарбніцу нацыянальнай культуры. Я добра ведаю, усё, што вы робіце, гэта не дзеля ўзнагарод ці матэрыяльнага прыбытку. Ваш прафесійны жыццёвы шлях абраны вашым сэрцам. А таму вы, як ніхто іншы вартыя высокага прызнання і глыбокай павагі людзей. Сваімі духоўнымі творчымі і прафесійнымі дасягненнямі вы ствараеце будучыню нашай Беларусі. Шчыра ганаруся вамі і ад сёй душы удзячны за вашу працу. З асаблівай павагай я хацеў бы сказаць некалькі слоў пра сённяшніх лаўрэатаў. Пра гэтых апантаных сваёй справай людзей, якія ўласным прыкладам усталёўваюць ідэалы міласэрнасці і дабрыні ў сучасным грамадстве. Выхоўваюць патрыотамі падрастаючае пакаленне, перадаюць яму вялікую шчырую любоў да роднай зямлі. Рэалізуючы сацыяльна значныя, культурныя і адукацыйныя праекты, вы дапамагаеце зберагчы гістарычную праўду і спрадвечную спадчыну беларускага народа. Прэміі беларускі спартыўны алімп азначаюць тых, хто падняўся на вяршыню спартыўнага майстэрства, пацвердзіў свой найвышэйшы клас медалямі на важнейшых спаборніцтвах. Хто прысвяціў сваё жыццё выхаванню атлетаў і атрымлівае высокія вынікі сваёй працы. Паважаныя лаўрэаты. Мне вельмі прыемна павіншаваць вас такімі высокімі ўзнагародамі. Няхай гэтыя прэміі стануць не толькі яскравым вынікам мінулага года, але і стымулам для новых дасягненняў і перамогу імя росквіту любимой Беларусі. У гэты урачысты момант я жадаю вам мира, добра, здароўя, новых поспекаў на карысць роднай краіны. Творчых знаходак, і спартыўных перамог у новым 2023 годзе. Са святам, дарагія сябры! Цель нашего сегодняшнего совещания – ход выполнения принятых чуть более года назад на заседании Высшего Госсовета Союзного государства 28 отраслевых программ. Мы тогда договаривались, что их реализация позволит существенно продвинуться вперед на пути обеспечения равных прав граждан и субъектов хозяйствования двух стран. Это основа на которой мы строим отношения с братской Россией. Равные условия для людей и предприятий. Именно поэтому мы пошли на комплексное решение многих вопросов сотрудничества с Российской Федерацией. Прежде всего, это касается интеграции в экономической сфере, фундамент, создание условий для кооперации предприятий обеих стран. В программах и ведомственных планах содержится около тысячи мероприятий по их реализации, установлены конкретные сроки и ответственные лица. Около 70% таких мероприятий уже выполнено. Однако часть важных для нас идет с отставанием от согласованных графиков. Как мне докладывают, что по ряду вопросов медленно двигаются наши российские партнеры. Но я всегда говорю, не бывает кто-то один виноват, а второй хороший. Где-то и мы не дорабатываем. Да, проделана существенная работа по формированию и корректировке договорно-правовой базы межгосударственного сотрудничества. Но, несмотря на выполнение большинства мероприятий, заметных подвижек, прежде всего в сферах энергетики, промышленности, транспорта – Беларусь пока не ощутила. Выполнение программ по формированию объединенных рынков газа, нефти, нефтепродуктов потребовало внесения вопроса на высший уровень. В ходе декабрьских переговоров с президентом России необходимые развязки были найдены. Ну, как минимум на три года, как минимум. Сейчас идет работа над закреплением достигнутых договоренностей в действующих документах. Одно из важных направлений – гармонизация налогового законодательства. Ну, это естественно, если мы требуем от России, чтобы были равные условия и прочее, естественно, из этого вытекает и гармонизация наших налогов, которые уплачивают субъекты хозяйства и люди. Координация налогового и таможенного контроля на границах союзного государства. Все должно быть прозрачно. Россияне здесь абсолютно не против, чтобы в любую точку белорусские представители, какие они, приехали и посмотрели, чем дышит граница. Прослеживаемость товаров, контроль за движением товаров, согласитесь, это важно для любого государства. В рамках данной работы внесено предложение о ратификации договора о общих принципах налогообложения по косвенным налогам. Прежде чем подписывать соответствующий проект закона, я хотел бы еще раз вернуться к этим вопросам, которые мною обозначены, и прежде всего таможенное законодательство и налоговое, и услышать все ли интересы и предложения в нем учтены, прежде всего с нашей стороны. Той редакции, в которой договор подписан, предусматривается в числе прочего создание дополнительного межгосударственного наднационального налогового комитета, который, конечно же, не является министерством и прочее, у него будут определенные функции и полномочия. Но э, в данном случае, скажу откровенно, меня смущает само название «наднационального». Хочу услышать э, разъяснение по этому вопросу. При этом речь, еще раз подчеркиваю, не идет по содержанию об утрате какой-то части нашего суверенитета. Как устанавливались налоги, и законы принимались ранее в Беларуси, так они и будут приниматься. Тем более в этом плане мы уже налоговый кодекс отработали, он сегодня действует. А что касается конкретных налогов, естественно, здесь э, ситуация будет в движении, если можно так сказать, и налоги эти будут или увеличиваться, или уменьшаться, что и происходило ежегодно. Мы независимы в принятии решений в этой значимой сфере – предполагается лишь более тесная координация деятельности с российскими коллегами. И вот для координации создается вот этот небольшой орган, база работы этой комиссии, организации, комитета – это законодательство двух стран, двух суверенных независимых государств. Об этом мы договаривались. Аналогичные абсолютно подходы и в таможенной сфере. В рамках этих соглашений важно вырабатывать общие концептуальные подходы и правила, которыми должны руководствоваться соответствующие национальные органы Беларуси и России, а не перепроверять друг друга и не ходить один за другим на какие-то проверки. Таких полномочий у этого органа комитета не будет. Конечно, мы продолжим углублять экономическую интеграцию с Россией, но о новом пакете интеграционных документов можно будет говорить только после выполнения предыдущего, при том в полном объеме. Не выполнили хоть один пункт, ни о ком новом пакете интеграционных документов быть не может. Об этом мы твердо условились с президентом Российской Федерации на последней встрече в Санкт-Петербурге. Необходимо максимально активизировать деятельность по реализации союзных программ. Здесь недопустимы затягивания проволочки в принятии решений, но и спешки никакой быть не должно. Не дай Бог мы допустим ошибку, а потом спохватились, увидели, что ошиблись, и начинаем откручивать, выкручивать что-то не так. Это будет невозможно, потому что это будет на уровне уже законов двух государств. Особенно сейчас, когда наши страны сообща противостоят оголтелому санкционному давлению этого так называемого коллективного Запада – это вопросы экономики, и здесь ответственность двух правительств, двух премьер-министров. Об этом мы твердо тоже договорились с президентом Российской Федерации. Все вопросы, которые вы выносили на уровень президентов, решены. Развязки найдены. Живем в нормальных условиях. Если пока чего-то там не формализовано, в документах не отражено, вот сидит премьер, к правительству там решайте. Все вопросы на уровне глав государств решены, определены. Притом, скажу откровенно, все, что мы просили от России, Россия пошла навстречу. Хотел бы сегодня услышать обстоятельно доклады по обозначенным вопросам, но еще раз предупреждаю, почему я вас в таком широком круге собрал. Речи о том, что Россия или Беларусь поступают со своим суверенитетом, не шло, и на сегодняшний день не идет и идти не может. Просто нет необходимости в этом. Мы еще в том формате, в котором сотрудничаем с Россией, не выработались. Это основной вопрос, почему я пригласил вас сюда, чтобы вы не думали, что э, за вашей спиной там решаются какие-то вопросы, а вы о них и не знаете. Нет, этот процесс открытый, честный и принципиальный, тем более время – я уже еще раз повторяю, нас подталкивает к такому решению этих проблем. Пожалуйста, Роман Александрович, докладывайте по существу. Уважаемый товарищ президент, уважаемые участники совещания, больше года назад президентами Беларуси и России был утвержден интеграционный пакет. Напомню, это основные направления на 2021-2023 годы и 28 союзных программ. При этом я хочу сказать, что не просто мы там с Путиным собрались и бабахнули что-то, нет – должностные лица, ответственные, э, собирались, обсуждали на Высшем Госсовете. Мы утвердили эти программы, но искрило очень, когда мы эти программы принимали. Их было там десятки. Мы пошли вместе с россиянами, договорившись на 28 межотраслевых программ. Тогда были предложения и парламент создать, и еще чего-то там создать и так далее и тому подобное. Все это было не принято, отвергнуто, и президент Путин тогда, реагируя на мои замечания, сказал своим переговорщикам, а чего, говорит, мы мечемся, чего мы здесь напрягаемся, если мы не готовы эти вопросы сегодня решать, две стороны, и не надо пока, возникнет необходимость, будем решать, так было сказано. А мы всегда настаивали, телегу впереди лошади не надо ставить. Так и договорились. Это было принципиально. И остались вот эти 28 программ, они социально-экономического характера. И где отражены вопросы безопасности. А время нас вот сейчас подтолкнуло таким образом, что те программы по, по безопасности, которые мы больше года назад утверждали, они уже устарели. Мы уже в двусторонних отношениях в вопросах безопасности, ой, как далеко зашли. То есть вот жизнь нас подтолкнула. И мы пошли на более тесную интеграцию. Так надо действовать. Идти от жизни. В противном случае все сломаем. Позиция правительства, которую, в принципе, и президент страны э, разделяет, то, что курс на э, интеграцию, на реализацию союзных программ был выбран правильным и своевременным. Вы помните, что программы принимались ну, несколько в другой э, обстановке геополитической. Ну, я не думаю, что это совпадение, что вот мы выбрали именно такой Э, курс и взяли такое направление, э, которое сейчас приносит нам определенные э, экономические дивиденды. Это сознательное было решение, которое утвердили главы двух государств, обозначили траекторию движения, обозначили задачи, которые стоят перед теми государственными органами, которые реализуют союзные программы. И в правительстве мы э, едины э, во мнении, что э, программы работают на благо Беларуси. При этом, как сегодня ну, можно сказать, <laughs> окончательно был поставлен диагноз, если так можно выразиться, что при их реализации мы не а, утеряли ни грамма суверенитета над теми решениями в социально-экономической сфере, которые а, принимаются на национальном уровне. Мы продвигаемся э, неплохо по всем программам. То есть часть из них, допустим, 7 э, уже выполнена полностью, как бы мы их э, закрыли, отложили в сторону. Конечно, более вязко идет работа по... Мы изначально это знали и готовы к этому. Более вязко идет работа по, ну, так называемым энергетическим программам. Здесь вопрос в таких основополагающих институциональных подходах, к тому, как должны функционировать объединенные рынки, допустим, газа и нефти. Мы сейчас говорим ну, о некой системе, которая будет э, работать в дальнейшем и не будет требовать, допустим, там, ежегодного или там, еже, э, каждые три года э, уточнения каких-то параметров. Дорогие друзья, завершаются зимние праздники. Кому-то, к сожалению, мне лично, к счастью, мы встретили, надо сказать, эти праздники достойно и красиво. В домашнем уюте и тепле, за праздничным столом, но главное – под мирным белорусским небом. Традиционно благодарю всех вас за труд, за вашу позицию, которую в это непростое время является надежной опорой нашему государству. И, конечно, спасибо за ваше творчество и талант. В этом зале сегодня, как я понимаю, исключительно талантливые и творческие люди. Без этих дарованных вам Господом качеств новогодние рождественские дни не были бы такими яркими, и интересным. Когда страна отдыхала, вы работали. На детских утренниках, уличных площадках, телеэфиры. Поэтому сегодняшний вечер – это ваш праздник. Вы этот праздник заслужили. Здесь собрались журналисты, политологи, артисты, спортсмены, представители. Именно представители, маленькая частичка всех сфер, названных мною, деятельности. Здесь присутствуют высшие должностные лица, члены правительства, руководители предприятий. Словом, люди, погруженные в политическую жизнь страны и мира. Люди, скажу прямо, которые делают эту политику и создают этот мир – Скажу предельно конкретно, какую бы нам не навязывали информационную или иную повестки, свою политику и уклад жизни мы, белорусы, всегда выстраивали и будем выстраивать исключительно самостоятельно. Вот от всех нас, около трех сотен присутствующих здесь, зависит, какой будет наша страна и какая будет жизнь на нашей земле. Никакие внешние обстоятельства и угрозы не изменят наши цели. Наш выбор – созидание. Мы целенаправленно шли от года народного единства к году исторической памяти, зная, что первое просто невозможно без второго. И наоборот. Также невозможен и образ будущего, доброго, светлого, без таких понятий, как мир и созидание – Именно таким мы хотим видеть 23 год, годом мира и созидания, и не только на своей земле. Сегодня это понимают даже те, кто вчера противопоставлял себя государству, выступал против, как они говорят, режиму. А сегодня они видят в таком режиме свое спасение. Процентов 90 тех. Я уже говорил об этом храме. Мы к этому готовы. В какой форме это будет? Какой путь они должны пройти обратно к себе домой? Вам определять. Дорогие друзья, У вас и миллионах таких, как вы, настоящих патриотов я абсолютно сегодня уверен. Поэтому повторю то, что сказал 7 января – этот год должен быть обязательно лучше. Мы это пообещали людям. Вы все большие молодцы, но я знаю, что ваш творческий потенциал еще далеко не исчерпан. Время требует большей динамики от каждого из нас. И я надеюсь, что мы уже отпраздновал Новый год капитально ввязались в решение тех задач, которые мы должны решить в этом году. То есть мы начали серьезно работать. Очень на это рассчитываю. И я желаю вам постоянно открывать в себе новые грани, покорять новые высоты, профессии, стараться быть хотя бы на один шаг впереди того самого текущего момента, о котором мы говорим. С чувством большой гордости, искренней благодарности Сегодня традиционно я готов вручить заслуженные государственные награды всем, кто в прошлом году достиг выдающихся профессиональных успехов. Ну вот я это сказал и подумал, что даже те, кто достигли выдающихся успехов, мы сегодня не сможем отметить. Это по, как раньше говорили, предложению трудовых коллективов мы символично – этим самым говорим о том, что мы не забыли, что есть самое-самое. И вот частичку самых-самых мы сегодня с вами отметим.